Julle gaan nou julle 10 basisblok gebruik en julle ene blokkies gebruik om vir die volgende som of getalsin op te los. Reg, hier is die som. Kom ons lees dit. Reg, kom ons doen dit. Los dit op vir juffrou. Recht, even van mij, wat doe jij? Ik pak die blokjes uit. Recht. Recht. Pak hulle recht. Mhm. Lees van mij. 27 plus 8. Recht. hoe gaan we zo die probleem oplossen? Ik wil je, je moet van hierdie spat en hierdie 10 vol maken. Nee? Maak hom vol. Sê 8. 9. Deel hard. 10. 10 reg. Nou jy sê nou het ek 'n 10 vol gemaak, né? Nee. Nou reg, nou wat kan ons nou met hierdie ene maak? Ons kan nou uitruil vir wat? Hy sê so 10 vol. Gaan ons hom so los of kan ons hom uitruil vir nog 'n 10 dae, né? Nee. Jy gaan nou uitruil met haar. Gee vir haar die los ene. Ja, David het my vir 10 gemaak het en nou gee sy vir jou 1. Gee een vir jy vir haar. Reg. Nou het ons die 10 omgeruil. Ons het die los is omgeruil. Reg. Wat is die som nou? 30 plus 5 is gelykant aan 30. Hoeveel 10 het jy nou? Ek het 3 10. En en 5 1. Reg. En maak dan vir my die som. 30 30 plus 5 is gelijk aan 35. Prachtig, baie mooi. Mm -hmm.